Tad kā celt to darba ražīgumu? Tas laikam ir tas miljonu jautājums šobrīd. Nu, klasiskā pieeja būtu uh, nerodas bedri pats, nopērts traktoru, raksi 100 bedres dienā, nevis uh, tur, es nezinu, desmit dienās vienu bedri. Nu, bet nav jau Latvijā tā, ka mēs te dzīvotu un strādātu, pilnīgi roku darbs te būtu un sveču gaismā. Modernās tehnoloģijas tādas pašas te pieejams kā citur pasaulē. Arī atbild būs klasiska. Ir vajadzīgi papildu ieguldījumi kā fiziskajā kapitālā, tā cilvēka kapitālā. Bet vai šādi nepastāv risks, ka nu, nākotnē visus vienkārši aizstās roboti? Es teiktu, ka nē, rūpniecībā cilvēku darbu pilnībā neaizstāja mašīnas. Ja vien turpina būt inovatīvi un celt kvalitāti, un šādā veidā pie viena nodrošinot, ka produkcijas vienība ir iespējams arī pārdot dārgāk, iespējams tas izklausās kaitinoši. Tomēr arī vienkārši piemērs varbūt nav autobūvisms liecina to, ka ja э, darbinieks montē riteņus automašīnai varbūt lētāka un mazāk kvalitatīva zīmola rūpnīcā, viņš saņems mazāku algu nekā darbinieks par tādu pašu darbu kvalitatīvāku zīmola auto. Un eh, tā starpība būs tāda, ka otrajā gadījumā automašīna ir iespējams pārdot dārgāk un par to arī vairāk nopelnīt. Mēs varam teikt, ka par Mercedes pārdošanu mēs saņemam vairāk nekā propelu pārdošanu. Es mājām sapratu, kvalitāte atmaksājas, bet nu, pēc tās loģikas iznāk baigi vienkārši. Vienkārši ražojiet preces un uh, pakalpojumus, kas ir pēc cenas un pēc kvalitātes tādā Mercedes standartā. Uz to pusi. Ja es teiktu, ka ekonomikas struktūra ir jāmaina, tas varbūt maz ko izteiktu. Minēšu konkrētāku piemēru. Ja Latvijā mēs specializētos tādu preču un pakalpojumu ražošanā vai sniegšanā, kur arī attīstītajās valstīs, piemēram, Vācijā, ir zems darba ražīgums, tad mēs ienākumu līmeni un dzīves līmeni paaugstināt tik ātri nevarēsim. Pat pasaulē kvalitatīvāko pirkslotu ražotni Latvijā tomēr nespētu maksāt strādājošajiem tādas algas, kā varbūt uh, viduvējam strādniekam Vācijas autobūvas rūpniecībā, uh, ja uh, rokdarba īpatsvars saglabātos liels. Ja šādā gadījumā pārdot vienu produkcijas vienību dārgi nebūtu iespējams, un uh, tad mēs vēl ilgi nesasniegtu tādu dzīves līmeni kā vecajā Eiropā. Lai cik smagi mēs strādātu un lai, lai cik vērtīgs un kvalitatīvs būtu saražotais. Labi, tas tā varētu būt, bet nu saki, kāda pavisam tad īsti pārsteigumos ir tava recepte, kā to tautsaimniecības struktūru mainīt? Tu jau būsi pamanījis, ka pēdējā laikā ekonomisti arvien biežāk cilā izglītības reformu tēmu, jo atbilde ir viena eh, – celt izglītības kvalitāti, kā arī veicināt sadarbības starp izglītības un zinātnes jomu un uzņēmētdarbības jomu.